hurmatli ustozlar mana bugun ikkinchi darsimiz krokodil fyuzus dasturidan e, fizika darslarida namoyish etish bilan e, shug'ullanamiz mana oynamiz chiqyapti bizda e, kontekstda bor faylni ochish yangi fayl yaratish va imkoniyatlarni beryapti endi bundan bizga albatta hozirgi bitta yangi fayl yaratib qanaqa qilib ko'ramiz mana biz o'tgan darsimizda birinchi videomizda dasturda o'rnatib uni ichidagi menyular bilan tanishib o'tdik endi keling e, o'zida bor bo'lganlari bor va o'zimiz yaratilgan mana elektr bo'limi elektronis elektr bo'limida uchta papka yaratilgan dastlab keling biz nima qilishimiz haqida xo'sh tekstni chiqarib qo'yib yozamiz keling bitta oddiyroq qilib xo'sh e, elektr zanjirini yig'ish Vektördan giriş hoş bir de şirip e, şerif o'lchamlarini katta mümkün mumkin xo'sh mana bu yerda font mümkün mumkin endi e, Local Engineer kanka. Bana A yaz orada. Şerif olacağını kattalaştırır. İmkan yerde ilgilenir. Hoş. Elektrik zancalını yığış boyunca biz tavsiye verilsin. kerakda formula va hokazo simvollarni qo'yish imkoniyati ham bor endi tagini chizib yozaman desangiz chizib yozishingiz mumkin imkoniyatlarini xo'sh sherif ranglari shrif shakllari va hokazolar haqida xo'sh yosh endi buni olib qo'yamiz xohlasak oynamizga fond beramiz mana fondni tanlaganimizda xususiyatlar bo'limi chiqadi xo'sh background fond beradi endi sal bir xil fond bo'la qolmasin inshaalloh juda ko'p sarg'amaydi oqda tura qolsin endi keling xo'sh birinchi bo'limda biz e, elektr bo'limini ko'ramiz dedik bu yerda analog bu sxemalari berilgan xo'sh ikkinchi manba berilgan mana keyin ta e, batareyaga xo'sh galvanik elemental kalit xo'sh elektr lampasi oldik xo'sh keling biz endi buni bir chetdan yig'a boshlaylik va hokazo davom ettiramiz ko'z kalitdan ketirib buzga uladik albatta agar burib olish uchun donlalar sizga mm, albatta mm, xo'sh ah, sichqonchani chap tugmasidan olib keladigan yo'nalishimizdan qo'yib olsak o'sha yerda yana to'xtaydi yana sichqonchani chapini bosib davom ettirish imkoniyatiga ega bo'lamiz mana elektr lampochkasi yonib hozir biz elektr oddiy bitta elektr zanjiri tayyorladik buni endi elektr sxemasini yig'ish uchun biz quyidagicha jarayonni amalga oshiramiz demak bizga manba kerak to'qqiz voltni batareyka ketyapti masalan mana batareykani manbani qo'ydik ikkinchi bizga kerak kalitlar to'plami kalitni ola qolaylik xo'sh keling elektr lampa bo'limidan lampani olaylik xo'sh mana lampani bo'rish imkoniyatiga egamiz hozir shga bitta bossak mana bu yerdan bo'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz azizlar o'shani elektr lampani yig'ish va choralarni ko'ryapmiz mana elektr lampani yig'dik va kalitni ulaganimizda lampa yonib tok qaysi tomondan qaysi tomonga harakatlanayotganini bemalol ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz demak bu yerda biz albatta e, e, ishlayotgan vaqtimizda xususiyatlar bo'limi haqida va boshqalari haqida yana tushunchalarga ega bo'lib boramiz mana bitta oynamizda elektr bo'limidan e, ko'rdik bu yerda barcha elementlar sistemasi berilgan mana motor berilgan tovush tarqatgich registrlar va hokazo kalitlarni turli ko'rinishlari berilgan endi analog holatda ham mana e, kerak bo'lsa mana voltmetr ampermetr kerak bo'lsa mana ampermetr ular nima qilishimiz mumkin ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz xo'sh mana qarang endi shu yerda milliampermetrni qo'yish uchun biz quyidagicha jarayonni amalga oshiramiz xo'sh albatta ampermetrni ketma ket ulaymiz unda mana e, timsohni og'zi bilan kesib tashlasak keyin oltita salib demak shu yerga biz nimani o'rnatamiz milla amper metrda o'rnatishimizga to'g'ri keladi xo'sh bu yerdan olamiz va xo'sh lampochkaga ketiraveraymiz lampada lampadan olib esa xo'sh kalitga olib boramiz sichqoncha bir marta qo'yib olsak shu yerda to'xtab turadi va davom etib ulanadi agar biz kalitni qo'shadigan bo'lsak xo'sh demak biz teskari ulaganimiz uchun minus to'rt yuz sakson bir milliamperni ko'rsatgan endi agar biz buni olib qarang hozir uzib tashlaymiz xo'sh belgilab turib delete qilsangiz ham uzadi albatta mana buni o'ldiramiz xo'shda endi ko'ramiz xo'sh ketaveryapmiz millimetr va hokazo twiter bo'ladi to'g'ri to'laganimizda mana to'g'rilaganmiz endi nima bo'lyapti to'rt yuz sakson bir ko'rsatyapti demak mana bu bilan voltmetr ham xuddi shunday biz ulash imkoniyatiga egamiz boshqa voltmeter qanday ulaymiz keling voltmeterdan ham milli voltmetrda ulab qolaylik xo'sh olib boramiz xo'sh qarang xo'sh mana ampermetrda ulaylik ikkinchi tomonni ikkinchi tomonni olib borib mana ikkinchisiga ulaymiz xo'sh bunda tokni ulaymiz to'qqiz voltligini ko'rsatyapti ko'ryapsizmi demak mana biz e, elektr e, zanjirini yig'ib turli jarayonlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz demak mana biz hozir bitta dasturimizdan elektr zanjirini yig'ib bemalol darsda namoyish etish imkoniyatlariga ega bo'lyapmiz endi keyingi oynani ochib turib keling bironta optikaga mana bizga qora oyna kerak bo'lsin qora oyna kerak bo'lsin xo'sh bunda background fondi qora bo'lsa qora yashil bo'lsa yashil bizga qora kerak bo'lsa qora qilamiz mana xususiyatlar bo'lmi shu yerda kerak demak mana buni fondini hozir qora rangda keldik hmm. endi keling bizga e, yorug'lik manbai kerak bo'lsin yorug'lik manbai kerak bo'lsin mana yorug'lik manbaini keltirib qo'ydik ana endi yorug'lik manbaini qachonki ustiga belgilaganimizda mana bu yerda sariq rang lov degani sariq demak bizga oq rang kerak bo'lsa mana oq rang qilamiz demak ranglar soni uchta bo'lsa to'rtta qilishimiz mumkin uchta ikkita bitta ham qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz demak buni mana lampamizda yorug'lik ko'rsatkichini ko'rsat endi keling bundan biz oq yorug'likdan spektrlarni ko'rmoqchimiz deylik mana xo'sh spektrlarni ko'rsatish uchun mana spektrlardan bemalol dars jarayonida bemalol mana spektrlarni ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lasiz demak e, bu yerdan ko'rinyaptiki mana fontni o'zgartirsak mana fondini o'zgartirsak biz agar boshqa biron rangi ko'rsak mana qizil rang va boshqa rang e, fondini o'zgartirganman oqqa spektrlar nurda tushganini ko'rmayapmiz yoki ba rangni xo'sh e, mana bu yerda rangni o'zgartirishimiz mumkin hmm, mana ko'k rang bo'lsa ko'k rang o'tadi e, yashil sariq bo'lsa sariq o'tyapti lekin oq rang mana spektrlarga ajratayotganini biz bemalol ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz bunda albatta qora rang agar ko'proq rangda ko'rgan bo'lamiz hurmatda mana e, saqlab qo'yish imkoniyatiga egasiz xo'sh bu albatta saqlash jarayonida hmm, buni kengaytmasa kasbda bo'ladi xo'sh nomini qo'yib bemalol qayerga saqlasangiz ham bo'laveradi demak sizga bu masalan aytaylik nom qo'yasiz e, elektr zanjir deb demak dars jarayonida buni taqlab olsangiz bemalol dars jarayonida foydalanish imkoniyati ya'ni elektr bo'limini qiling unda siz alohida alohida qilishingiz mumkin bu sizni ixtiyoringizga bog'liq demak mana e, aytaylik navbatdagi oynamizga to'lqinlar haqida oladigan bo'lsak to'lqinlarni ko'rsatishimiz mumkin xo'sh kengaytirishingiz mumkin imkoniyatlari bor ana endi qarang mana bu yerda to'lqinlar xususiyatlarini ham o'zgartirish imkoniyatlari bor x o'q bo'yicha xo'sh gamma nurlar xo'sh qarang suvda tovushda to'lqinlarni ho'sh bemalol даже suvda suyuqliklarda mana ko'rishimiz suvda bo'lib qo'yamiz va akada yana suyuqlik xo'sh bu esa to'lqinlarni bemalol darslarda foydalanish imkoniyatlari mavjud bo'ladi demak mana e, yer olsak saqlaydi demak bu haqda mana krokodil dasturi shulardan iborat demak dafizika darslarida turli xil ko'rgazmalar tayyorlash imkoniyati bo'ladi